Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve au Green Market sur la plage de Tallingnam à Italie. Today I'm at the Green Market in Tallingnam on Tallingnam Beach, close to the Italy restaurant. And I want to show you this Green Market and also the deposit of the waste to go on with the recycling action je vais vous montrer le marché vert et également là où vous pouvez déposer vos déchets plastiques et déchets verts pour l'action de récolte des 10 tonnes nécessaires à la construction de l'école. C'est parti, let's go Comment améliorer le recyclage sur une île Comment garder Koh Samui propre How to improve recycling on an island. How to keep Koh Samui clean. J'ai en effet été sollicité par les coordinateurs thaïlandais d'un nouveau projet d'éco-construction pour être partie prenante dès la genèse du projet auquel ils souhaiteraient également vous associer. I've been asked by the Thai coordinators of a new eco-building initiative to be involved in the genesis of the project, which they would also like to involve you in. Vous habitez à Koh Samui, vous êtes un résident étranger ou thaïlandais, un touriste en vacances ici, un restaurateur, un hôtelier. Les organisateurs ont besoin de votre aide pour réunir 10 tonnes de déchets triés. You live on Koh Samui as a foreign or a Thai resident? Are you a tourist on holiday here? Restaurant owners, hoteliers, the organizers need your help to collect 10 tons of sorted waste. De mon côté, j'ai rassemblé un certain nombre de déchets plastiques, canettes, bouteilles en plastique, etc. que je vais aller déposer à Italie. So as far as I'm concerned, I also bring my waste to this um, green market. So it's a little bit funny when you are on a motorbike, but you can do it. Lorsque vous arrivez à Italie, Voici un peu le paysage qui vous reçoit. Donc c'est un champ de fleurs de lotus. Il n'y en a pas beaucoup ce soir, mais j'en vois une ici. On va s'approcher. Here you can see a lotus flower from the very nice lake around Italy. I love this place because it's nature all around you. Coconut around you and really nice vibe and it's funny because you are just in front of the beach et vous allez aussi trouver un joli jardin un jardin bio et les enfants seront ravis de pouvoir s'amuser avec les poules, les animaux et aussi toi qui te caches, on t'a vu. Hello you, who are you? A snack, a Thai healthy snack. Snack? Inside they have a uh, coconut, and this one ginger, this one is um, chalot. Uh, and this one is lime. So it's supposed to help you uh, remove the gas okay. from your body. Okay. Yes. So it, and this one is good for you. Okay. It's like a, now it's like a um, become a popular dish in uh, fine dining. Yangkong. Yeah. Oh, like a, a mousse bouche. Oh. Yes, it's French. Very good. un <laughs> mousse bouche. Alors Don est en train de m'expliquer qu'il s'agit en fait de bouchées qui sont réalisées avec euh, des tini euh, tamarin uh, yes. Tamarind. It's like a sweet sauce. Ah, sweet, sauce. Okay. Euh, il y a également de, l'échalote ici, euh, du ginger, du gingembre ici, piment. Ici c'est du citron et également de la coconut râpée ici. Bonka. And you can also use the lotus On peut essayer euh, également de le goûter avec une fleur de lotus. C'est like hmm. healthy snack that's very good อร่อยมาก <laughs> Et voilà, mes ordures, mes déchets vont rejoindre les autres, ce que les autres personnes ont apporté. So today I bring my waste. And here you can see the glasses, the broken, things, broken glasses. And this is what they need first. So please don't stop to bring your waste. They really need 10 tons of different things. And this is uh, uh, shoes if you want. Okay. This one the things that we make. It's really nice. Yeah. So this is uh, what beer you bottle. can make with the uh, beer bottles. Sometimes inside here we use this one we use the beer bottle, but sometimes we also use plastic. And you can take back all this second hand Okay. Okay. Alors. Ok, thank you. So euh, Dan, nous explique que si vous apportez des déchets ici, euh, vous aurez en échange un petit cadeau de, bienvenue pour vous remercier. Alors ce sont ou des, pots qui sont euh, de second hand, d'occasion, je cherchais le mot en français, ou alors des petites tasses comme celle-ci. Voilà, c'est un petit cadeau, euh, une petite attention pour vous remercier de votre euh, de vos efforts. So he said, if you bring your waste here, uh, I present you, uh, I introduce you uh, every Every sorry? First Sunday of the month. Every first Sunday of each month, yeah. you can bring your waste here and there will be a green market at the same time. But other days you just bring your waste and contact the restaurant. Okay. Donc les, autres jours également, vous pouvez apporter vos déchets ici et le propriétaire de l'établissement que l'on voit euh, ici de dos, un petit peu plus loin, sera ravi de les, sera ravi de les apporter à l'école de Boput pour la construction dont je vous ai parlé dans la précédente euh, vidéo. Thank you Kundan. Hello Sawadika. We have a water like this, a pond and you can throw this in. It's help to... That's it up for what? EM involves. For example, we have flood and the water become uh, like dirty. You can use it to fix to the avoid water. to be. Oh, okay. So they have a good uh, um, microbial and bio things. Okay, uh, what is it made of? ทำจากอะไรครับ is made of the from rice, Yeah, yeah, rice, and Okay. some Like stuff the- inside. yeah. Like this, I think it's quite Oh. similar to this. Oh, ok, donc euh, Dan vient de m'expliquer qu'avec euh, ces balles, on peut les mettre dans des eaux stagnantes et ça permet de neutraliser les, les- les impuretés et de traiter en fait euh, l'eau. Okay? And this one is um, earthworm. So in Thailand nowadays, you can uh, grow a, a, a, earthworm farm and make like a fertilizer. Earthworm. <laughs> this one, look. have inside. had a worm. So you grow it. You, you put your your seeds inside? No, no, no you it, worm, worm, earthworm. Do you know? Look. You, you know the worm? Ah, okay, okay. Alors il y a des vers dedans qui mm, visiblement servent à faire un engrais naturel. Yes, and they they make uh, their make this um, uh, compost. Ok. D'accord. Donc ici, euh, cette jeune femme est mm, une nouvelle euh, fermière, comment on appelle, une agricultrice, et elle euh, propose notamment des produits bio et elle revend euh, elle vend euh, ce compost naturel avec ses, verres vers dedans, donc euh, un micro-organisme qui pourra apporter du bien-être à vos plantes. What else do you have? This one I know already because I use it in my garden. jardin. Ah. It's made with uh dark vinegar. Yeah, and uh, this one is just like um, the, and the Yeah. So normally we put this and moolaj, the sugar together and put in mix together and put in the fresh water. Like for one liter of EM, we can make like 20 liter of water. Yes. Yes. Yeah. Well, you can it. also make your own compost. Yeah. Okay. Using two of this, oh. and you have a waste, kitchen okay. Ok, Don nous explique qu'en utilisant ce vinaigre et cette... Euh, bah, C'était encore un, engrais euh, naturel. Vous, un micro Un micro-organisme, ok. En mettant simplement euh, un, litre, vous, vous pouvez en réaliser 20. Et grâce à ce mélange de ces deux produits, vous pouvez créer votre propre compost, même dans votre cuisine for the worm, the worm can eat the waste. So and it become the worm fertilizer. Okay. Voilà, elle dit que dans la terre, on peut même ajouter nos propres déchets verts de manière à ce que les vers puissent s'en nourrir et rejeter leurs euh, leurs déchets qui euh, va produire un, très bon compost. Sometimes you can even put paper. Paper. Paper. Yeah. Paper. Paper. They eat this. Mhm. voilà, ils mangent aussi le, papier, le carton, euh, tout ce qui n'est pas imprimé. I also do my own compost at home and I use all of this. Everything I can put in the garden, I do. <laughs> yeah. Thank you. You're Comme vous l'avez peut-être remarqué sur ce marché, on rencontre beaucoup de populations locales et malheureusement peu de touristes ont fait l'effort de venir voir ce marché vert. C'est bien dommage. Alors ici on est au-dessus du lac de fleurs de lotus. Voici une. So here we are over the lotus flower lake. Et ici, there is a monkey. On va se rapprocher du singe. sommes sur la plage de Tallingnam. We are very close to Talling Beach. Vous avez peut-être vu sur les affiches, on appelle euh, le marché Monkey Market. Et eh bien voilà pourquoi. Voilà le gros singe en chaume réalisé ici. This is a big monkey made only with des um, branches and nature just in front of Taling Beach. Alors vous reconnaissez Pimani ici qui propose qui propose une boisson. What is, what is this drink? honey. Honey. real Road It's supposed to in your mood, pick up your mood. Okay. Thank you. Alors ça c'est le stand de Pimani. Elle propose différentes boissons à base de rose et de et de miel. Ah ok. Euh, ici vous pouvez acheter du shampoing et du conditionneur et en fait vous pouvez venir avec votre propre bouteille euh, et ensuite on, vous remplira votre bouteille. On vous remplira à nouveau votre bouteille. Tawadika. Tawadika. ชัชวัตรครับโอเค nice to จาก meet เขา you ก่อนอะไรครับผมเดินเดินขายอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะ hello อ้าวคุณคือจากที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดี sorry how are you คุณสวัสดีค่ะ Is it homemade homemade You I, may I film you? Okay. Okay. Coconut monkey. Mm Not finished yet. Hi. So what did you cook? Um, before we have some bread, homemade focaccia bread is our chocolate vegan cake and vegan meatballs. Okay. And here there is our product line for body and um, health. And we make soap, oil uh, for the skin, oil for hair, and CBD oil as well. Okay. Where are you from? Italy. Italy. Okay. And uh, how long have you been living in Kotzebue? Uh, now five years. Five years. Yeah. Okay, that's very good. Really good. Thank you. Yeah. Thank you very much. <laughs> Voilà, cette personne est italienne. Elle habite à Koh Samui depuis 5 ans et elle propose des produits bio euh, bons pour la santé. Et également, elle a cuisiné, alors là, il ne nous en reste pas beaucoup, nous dit-elle, euh, mais de la, de la viande euh, vegan. How can it be vegan and, and meat? It's not meat. It's, not meat. With seitan and soya. Ah, ok. <laughs> avec du soja. Ok, et euh, des gâteaux, un gâteau au chocolat vegan. Et elle a parlé d'un pain, it's bread, right? Et elle a parlé d'un pain, mais là il n'en reste plus. Ok, thank you. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Alors ici, elle est en train de travailler la fleur de bananier, ça va Banana flower. Banana flower. Uh-huh. Ici, je ne sais pas. เอาสองคนเลยเหรอ โอเค Sawadika. สวัสดีครับ ที่นี่อะไร ขนมปังย่าง ขนม ไข่ ปัง ครับ ขนมปังย่าง ย่างไข่ Kanom is bread, ah, ok. Et- Du, du, du pain toasté. Kanom pamping. Et alors, qu'est-ce qu'elle met par-dessus Kai. ไข่ครับ Ah, kai, de, de l'omelette. ครับ Ok. กินคู่กับบานาน่าครับ Ah, kochai. ครับ Et ensuite, elle met de la banane. ครับ แล้วก็ใช้นมข้นนมข้นครับ Ok, kochai. Ensuite, elle le met à griller. Ça te lève Ça te lève, ok. Roy Mai? Is it good? Very good? Kini aray na ka? ไข่ปาล์มค่ะ Kapam? เฟรมออมเล็ต Omelette? แต่เขาเอามาย่างไงโนโนออย Alors c'est une omelette. Only omelette? Yes. Only omelette. With tomato, มาดูแครอท carrot, กรีนออนเนียน green onion. Ok. Et elle fait cuire ça au barbecue dans une feuille de bananier. Donc cette petite omelette est vendue 20 bahts. Alors ici, madame est en train de préparer des fleurs de bananier pour préparer un bataille de kosamui. Chaika. Chaika. Alors ici, on a des moules, dégustation de moules. Suratani. Yes, suratani. Ici, elle est en train de préparer une salade samtam et aussi voilà. Fini, Yamun Sentale Voilà. Je la reconnais maintenant, la salade Yamun Sentale. Ça Et puis elle est tout à fait équipée aussi pour faire la salade samtam. Et ici, ce sont des vêtements qui sont fabriqués ici à Koh Samui. Avec des colorants naturels. They made the color by themselves thanks to fruit, organic fruit. Voilà. Les vêtements sont mis à tremper et à cuire dans cette petite mixture pour prendre la couleur. They put the fabric inside so that they will take the color. Ici dans les tons de rose, ici dans les tons d'indigo, de, de bleu. Hello, Sawadika. What are you doing here? I try homemade chocolate. Chocolate? Homemade? Cette dame fabrique son propre chocolat et elle m'a fait goûter un chocolat noir à la menthe. Délicieux. Thank you. <laughs> là, il y a un atelier de peinture sur le visage. There is a face painting si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, pour vos encouragements. Je vous remercie pour votre engagement aussi. Je vous remercie aussi de supporter cette action en amenant vos déchets verts sur les trois lieux que je vous ai précédemment cités et que je vous rappelle ici. The collection points are Ban Boput School, Ban Boom Boxes in Menam Soi 1 and also the Green Market. Je vous dis à bientôt. Bye bye you for watching. Bye. Je suis moi-même investie d'une démarche en faveur du développement touristique durable. Je me suis notamment engagée à soutenir et valoriser les actions collectives sur mon site web Ban Sawadi Villa Samui, vous trouverez une page dédiée au tourisme durable et à mes engagements en faveur de l'environnement. J'espère que ce thème vous aura intéressé, que vous pourrez cliquer sur j'aime et partager largement cette vidéo. Je vous remercie pour votre implication. Bye bye